Bo día, son Ignacio Gulló e vou falar das peaxes en Portugal. O mellor lugar para comenzar a facelo é aquí na Praza de España de Vigo, en Galicia. Por que vai ser Galicia o mellor lugar para falar das peaxes portuguesas? Vou non explicar. Xusto aquí, tras miña, é que comeza a Avenida de Madrid, que chamase así porque era a estrada que tradicionalmente conducía en dirección a Madrid. E tamén a estrada que no Concello do Porriño permitía virar á dereita e tomar outra estrada en dirección a Portugal. Pero a finais dos anos 90 esta estrada foi remodelada en autovía e o nudo viario cambiou. Eu descobri este cambio cando fixen unha viaxe ao Algarve no ano 2000. Descobrí que saindo por esta avenida e continuando todo dereito, a pasar o Porriño e en dirección á fronteira portuguesa, E nada máis que a fronteira enlazaba con a autopista de peaxe A3 en dirección a Braga e o Porto. E ao chegar ao Porto enlazaba directamente coa autopista de peaxe A1 en dirección a Lisboa. Por tanto, esta avenida ben podería renomearse Avenida de Lisboa. Mas, eh, aínda, despois de Lisboa, podíase continuar pola ponte 25 de abril en dirección a Setúbal e ao Algarve Estamos a falar do principal eixo de comunicacións de Portugal, as autostradas de peaxe operadas por Brisa que atravesan o país de norte a sur. Ademais do eixo principal de comunicacións de Portugal, hai moitas outras autostradas. Moitas destas autostradas se fixeran gratuitas. Eran conhecidas como SCUT, que significa sen custe para o utilizador. Pero con o paso do tempo voltaron pasaron a ser autostradas de peaxe. En Portugal hai cinco formas de pagar as peaxes. O primeiro método de pago é o pago en cabina. En Bragantes, en Portugal, este método non está habitualmente disponible nas autostradas que foran as antigas SCUT. Probablemente isto teña relación con o feito de que estexan planeadas para ser autoestradas gratuitas, e, por tanto, teñan moitas entradas e saídas. E xa moi difícil sacar rentabilidade delas, poniendo puntos de pago en todas esas entradas. As outras catro maneiras son todas de peaxe electrónico. O que é electrónica indícase pela seguinte sinal de tránsito e inclúe sempre gravar as matrículas dos vehículos. As autostradas que son antigas CUT total ou parcialmente son as seguintes, a 4, a 17, a 22, a 23, a 24, a 25, a 28, a 29, a 41 e a 42. A segunda forma de pagar as peaxes é o pospago, que só posible no caso de vehículos con matrículas portuguesas. Estamos diante de un establecemento de CPT en Portugal que junto con as tendas de Asente Payshop un dos dous lugares onde se pode facer o pagamento E cales son as tendas de Asente Payshop? Pois son moitas tendas e tamén bares que utilizan esta forma de pago identificada por este logotipo. por exemplo, os supermercados Covirán. Vir aquí e identificar a matrícula do vehículo. Isto hai que facelo despois do paso polo punto de peaxe. Dois días, dous días despois, ese cae en sábado domingo, pasa para martes. A partir de ese día, hai cinco días útiles para poder facer o pago. A terceira maneira é de prepago con tarxeta hai que comprar unha tarxeta de peaxe como esta. Esta é máis barata, é de somente 5 euros. Temos cá a tarxeta e temos que rascar o código oculto. Agora que sabemos o código da tarxeta, collemos o teléfono móvil, enviamos unha mensaxe SMS ao número de teléfono con permiso de Portugal máis 35, 1, 922, 29, 89, 89, e con o texto PTTCD, espazo, asterisco, matrícula, asterisco, espazo, e código. O código ten de ir todo xunto. Dos minutos máis tarde vais a recibir no teléfono móvil unha mensaxe de confirmación. A cuarta forma de pago é o pago por vía verde. Se consigue encenda se vía verde como esta do Porto, que está detrás de mí. Consiste en instalar no vehículo un dispositivo electrónico que fai que cada vez que se pasa por unha peaxe se xenere automáticamente o pago a unha conta bancaria nun banco de Portugal. A quinta forma de pago, coñecida por EasyToll, está disponible solamente para vehículos de matrícula non portuguesa. Consiste en asociar unha tarxeta de crédito Mastercard ou Visa a matrícula do vehículo. O trámite custa 60 céntimos, aos que se irán acumulando os custes das peaxes polas que se vayan pasando. A final do período de 30 días, o coste acumulado será cargado na tarxeta de crédito. Esta forma de pago somente pode conseguirse nuns postos de peaxe especiais que somente sirven para este fin, situados nos seguintes lugares. Na autostrada A28, na área de servizo de Viana do Castelo, na 24 a 3 km e medio da fronteira española entre Chaves e Berín, na 25 na área de servizo do Alto de Leomil e na 22 en Real de Santo Antonio.